чуть Что нужно найдет? А, я понял. По командам сидеть, значит, надо. Оружие искать. Ты иди первый, я на... я вниз. Ой, зона там включается. на первом месте. Ой-ой-ой, это будет больно. Ой. Отходим. Ух ты, хэдшот заедил. Ой. Размечтался. Это зоновые чуваки. Стреляй! Есть мой кил. я успел, или нас, не знаю. Короче, мы на первом месте. Мы крутые. Так, а теперь какая у нас будет оружка? Какая? Ой, блин. Еще придется сиди. Придется с присидим ходить. Ай-яй-яй, нам бегает. Блин, жевать давай их. Наш друг убил. Молодец. Я на втором месте перед ним. Теперь. Ничего, тоже нормально, за команду. Ты что-то Ой, фу. Тысячи, тысячи. Ой, ну что за это? Грохнули. Миксган. Есть мой килл. Я опять на втором месте, ладно. Ну ну, команда все равно. Прикольная игрушка. Прикольная не сказали. Ой, вот так, Cause I can fly предлагает кому-то. Сучку предлагает. Мне надо предлагать. За кто стреляется. Я плошка. Ой. Моего друга убивают. Плюнь, ну, блин, зачем ты полез? Нет, стоп, никого. Ты сломал. Ты сломал. Ты огромный. Что-то так тепло нравится. Почему-то. Дай погладю, дай погладю. Дай погладю. И что? Дай погладю. Он на меня, он на меня. Он на меня, он на меня. Он вообще что-то на меня злобный. Ой-ой-ой-ой. Кто-то стреляет. Кто-то стреляет. Какой тоже фиг знать. Ах ты! Сразу Добивай. Добивай. Мой. А? Мой. А? Есть вторая огромная. Такси, все. Пока все на румос идет. Еще пока не надо перезарядить, все на подходе. Бежим, бежим, бежим, бежим. Я сейчас еще прикольнее буду бежать. это не пофиг, когда я стану умираю. Стой, стой. Вот так и нельзя делать, понятно? Запомни это навсегда. Ух ты, мать Так, у меня чего получится, я. Все, у меня удра тут. Для меня этого хватает. Америка, Европа. А, кто а, нашего лечит? Меня зло учит, учит. Нафиг убивают. Да ладно, пофиг. Миники, ладно. А, не могу. Надо друзьям помогать быстрее. Он них сейчас примет. У них кити... А, пусть тот уже. Он тот меня не подвел, я ему дал все. Только...